Asante mtazamaji, bila shaka karibu tena katika awamu yetu ya pili ya gumzo la siku, tarehe 8 Mei mwaka 2023 ikiwa ni Jumatatu tu. Uh, najua basi ndo shule muhula wa pili wanafunzi wanarejelea masomo. Hata hivyo, popote ambapo unazidi kutizama na kufuatilia West TV Nasema asante sana mtazamaji wetu kutufanya sie chaguo lako nambari moja. Karibu zaidi, eh, langu jina ni Ayubu Nyongesa, mwelekezi wetu akiwa ni Kelvin Kibete. Mgeni wetu uh, uh, mgeni wetu studio hapa ni mwanasiasa mchambuzi katika masuala ya siasa. Tunakuwa naye mara nyingi tu Julius Masinde ambaye nitakuwa nampa nafasi aweze kukujulia hali mtazamaji. Julius, msabahi mtazamaji. Asante sana na nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha uh, watazamaji wetu na kuwasalimu, kuwakaribisha katika mazungumzo yetu ya siku ya leo. Nafikiri ni muda kidogo hatuje kuwa pamoja mm -hmm. na natumai ya kwamba wako buheri wa afya na tayari ili tukaweze kuandamana katika safari hii mm -hmm. Asante, nataka mwenzangu Julius tuanze kidogo, tuzungumzie kuna masuala mengi tu ambayo tutakuwa tunazungumzia, lakini Tuzungumzie kidogo swala la kuitishwa maandamano na kusitishwa, kuitishwa, kusitishwa, kuitishwa, kusitishwa. Sijui ajenda gani wanayoazimia. Nafikiri nilipokuwa hapa wakati uliopita mm -hmm. nilisema ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga mm -hmm. uh, kiongozi wa Azimio au, au party leader wa Azimio uh, mahali alipofika sasa, sidhani kama maandamano yanamfaidi hata yeye mm -hmm. lakini e, ilivyo na viongozi wengi ni wakati wake Mheshimiwa Raila Odinga kurudisha mkono. mm -hmm. Kwa hivyo kwa wakati mwingine huenda ikawa yeye yale maandamano hayamfaidi, lakini kuna wale ambayo ambao itafaidi. mm -hmm. Kwa hivyo kusipokuweko yale maandamano, basi kuna watu ambao kwa kipekee kivyao hawawezi kuvutia eh, uh, umati ili wakaweze kuwazungumzia ninazungumza kuhusu wale viongozi walioko karibu na Mheshimiwa Raila Odinga, Martha Karua, Eugene Wamalwa, e, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ingawa Kalonzo Musyoka kidogo anaweza jimudu. Kwa hivyo <laughs> yale maandamano yanafanywa kwa sababu ya viongozi hao walioko karibu na Mheshimiwa Raila Odinga, mhm. sio kwa sababu ya Raila Odinga mhm. na sio kwa sababu ya wananchi lakini ni kwa sababu ya eh, political career ya wale viongozi walioko karibu sana na mheshimiwa Raila Odinga. Hao mhm. ndio ukifanya ukiona maamuzi yanafanywa kwamba leo kumesitishwa maandamano, wanamuita mheshimiwa Raila Odinga kwenye boardroom, wanamwambia hapana, hapa baba, ukisema tuende tusiende maandamano eh, mambo haitaenda vizuri. Kwa hivyo wanamlazimisha baba warudi kwenye maandamano. Mhm kwa sababu ukiona hata wakati mheshimiwa Raila Odinga alipokuwa akitangaza kwa mara ya kwanza, nafikiri April tarehe mbili, ya kwamba wamefutilia mbali maandamano kwa sababu ya wito wake Rais Uhuru Kenyatta wa kujadiliana na kuweza kufanya mazungumzo kupata uh, mwelekeo kwa mambo ya kutengenezwa upya kwa tume ya uchaguzi nchini. Uh, ukiona sura zao kama tunaweza pata zile picha, ukiona sura zao eh, wale viongozi hawakokuwa na furaha kwa sababu kwamba maandamano yanafutiliwa mbali mm -hmm. na kwa hivyo ni jambo ambalo sio la kuangalia tu juu eh, kwamba Mheshimiwa Raila Odinga anaitisha kusitishwa kwa maandamano ama anaitisha maandamano. Kuna wale players, wale wachezaji mhm. ambao wanamlazimisha, lazima sasa tukarudi kwenye uwanja tukafanye ABCD, tusipofanya sisi tunaumia. Mhm. ndio Julius, kidogo tukio pale tu, unahisi kwamba e, imefika e, wakati hawa viongozi wawili waweze kujalia, kujadiliana moja kwa moja, wakae chini, waketi chini, wazungumze Raila Amolo Odinga na rais wa sasa Daktari William Samoei Ruto waweze kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja, waweze kupata suluhu e, kuliko kuweza kuleta ile bipartisan ambapo uh, wengi wanahisi kwamba mazungumzo yale yanajivuta, yanajikita na yanaibua maswala mengi ambayo labda huenda pasiwe na kusikizana. Nataka nikuhakikishia kwamba ikiwa Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Daktari William Ruto watakuwa na nafasi ya dakika 30 peke yake mhm. katika mazungumzo, mambo haya yote ambayo yana ubishi yatakuwa yameisha mhm. kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa William Ruto wamefanya kazi kwa pamoja kuanzia mwaka elfu mbili na mbili mpaka mwaka wa elfu mbili na tatu mpaka mwaka wa elfu mbili na kumi walipokosana rasmi. Kwa hivyo wana, wana historia ya karibu miaka minane ya kufanya kazi kwa pamoja, tena kwa karibu sana, ambapo Mheshimiwa William Ruto alikuwa mtetezi wake sugu Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo wanajua ni mahali gani wanaweza kosana na ni mahali gani wanaweza elewana. Kwa hivyo kipindi cha dakika thelathini peke yake kinaweza kutufanya turudi, na ndio maana unaona kuna uoga kutoka kwa vya matanzo vya Kenya Kwanza na vile vya Azimio na kwamba Raila Odinga na Mheshimiwa eh, William Ruto wasikutane kwa sababu ni jambo la rahisi sana au kumaliza utata wowote ulioko. mm -hmm. Na nafikiri kama hiyo ni changamoto, wanaweza tumia hata simu. Najua simu inaweza maliza mambo haya <laughs> lakini jinsi nilivyokuambia, ujue ya kwamba kukiwa na makubaliano kati ya Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga, mm -hmm. kuna zile nafasi za kisiasa za viongozi kadhaa ambazo zitaweza kuwa uh, zimeingia dosari kwa sababu ya jambo lile. Kwa hivyo mimi najua walioko karibu nao kwa katika pande zote, pande ya Kenya Kwanza na vile vile katika upande wa Azimio, walioko karibu nao viongozi hao wawili watajaribu kuhakikisha ya kwamba hawapatani ana kwa ana ili kujadili mambo yoyote na iwapo manake uh, unapozungumzia kwamba labda wale ambao wametokea katika ile mirengo miwili ndo wanahofu kabisa hawa viongozi wawili wasipatane, unahisi kwamba iwapo basi hilo litatimia na ah, mazungumzo ya bipartisan yaweze kuendelea na yafike mahali yaweze kugwama, unahisi kwamba ni wakati pia tu, eh, tuweze kushirikisha uh, mediator yule ama tulete ndani uh, kanisa pia? Mimi sioni kama kuna haja ya kuleta uh, uh, uh, mediator pale katikati -huh. au mtu wa kujaribu kuleta mapatano mpatanishi -huh. sioni kama kuna haja nilivyosema sioni kama inaweza kuchukua zaidi ya dakika thelathini viongozi hao wawili wakiwa pamoja wakose suluhu na mimi kwanza ninaona kama kuna nafasi ambayo itajitokeza -huh. ya kuanzisha eh, eh, kuanzisha mazungumzo kama hayo -huh. wakati wa mazishi wa marehemu eh, Mukami Kimathi, kwa sababu tayari Mheshimiwa Raila Odinga amesema ya kwamba liwe liwalo atahudhuria mazishi yale. Natarajia ya kwamba rais wa taifa atahudhuria, na ikiwa atahudhuria Mheshimiwa Rigathi Gachagua atakosekana. kwa sababu kwa hivyo najua mazishi ya, ya marehemu Mukami Kimathi itatupa handshake ya kwanza katika eh, era hii ya uongozi wake Mheshimiwa uh, William Ruto whether ni ya Raila Odinga na William Ruto ama ni ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Raila Odinga, itafanyika siku ile ya mazishi ya kwanza. Hayo mpaka tutarajie. Kwa hivyo mambo ya mpatanishi kwa sasa sione kama yanahitajika, kwa sababu viongozi hawa wawili hawana uhasama wowote wa kibinafsi na katika mazungumzo yake hivi punde ukimwangalia mheshimiwa Raila Odinga sasa amekubali ya kwamba mheshimiwa Uhuru eh, mheshimiwa William Ruto ni rais wa jamhuri ukisikia mazungumzo yake alipotembelea maeneo ya Shakahola, ukisikia jana alipokuwa eh, ni jana majuzi akiwa katika mazishi maeneo mengine pale kule Kilifi, ukimsikiza mazungumzo yake sasa amuiti eh, Mheshimiwa William Ruto kama eh, illegitimate president ama regime, anasema the executive led by William Ruto he is talking about the deputy president he is not now talking about Gachega ama sijui nani alikuwa anamuita that is a process the healing process is taking place in Azimio slowly and slowly so Raila is coming to terms uh, that uh, William Ruto is the president of the republic Rigathi Gachagua even if you do not like his name or his appearance is the deputy president of the republic of Kenya and there is nothing you can do about that uh-huh. ndio <clears throat> Asante, nataka tuzungumzie kidogo swala la Shakahola. Tumeona masuala mengi zaidi kuweza kuibuka kidogo. Julius, zungumzia tulaumu kwanza uh, kanisa uongozi. Unahisi kwanza uh, uongozi wa kanisa vile vile umefeli kwa njia moja ama nyingine, na pia unahisi serikali imefeli kwa njia moja ama nyingine katika mauaji ambayo yamefanyika uh, kule Shakahola Kilifi? Sioni kama kuna mtu wa kupewa lawama za moja kwa moja kwa sababu Katiba ya Jamhuri ya Kenya inampa kila Mkenya uhuru wa kuabudu. Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba kuna dhehebu lililoanzishwa ambalo lilianzishwa kinyume cha sheria. Ni vigumu kusema hivyo. Nafikiri ni wakati kama alivyokuwa anasema uh, uh, kiongozi wa taifa, nafikiri ni wakati ambapo inafaa turudi katika uh, mawazo yetu tukaweze kujiuliza, je, tutaendelea hivi uh, kwamba mtu yeyote akiamka asubuhi kesho anaweza anzisha kanisa apewe idhini ya kuendesha kanisa. Nafikiri yale ndiyo mambo ambayo inafaa tujiulize, na hata wakati viongozi wa kidini <clears throat> wanapokuwa na malalamishi ya kwamba serikali ilivyounda tume ya kujaribu kuangalia jinsi ya kuregulate operations za kanisa. E, nimesikia viongozi wa KCCB, Kenya Conference of Catholic Bishops, wakiongozwa naye mwenyekiti wao uh, Bishop, uh, Bishop Martin Kivuva wakilalamika kwamba serikali haifai kwenda njia hiyo, lakini ninataka kuwaomba ya kwamba kama viongozi wa kidini wana nafasi ya kipekee kuleta mwelekeo katika taifa la Kenya. Hatuwezi wacha taifa hili liendelee kuwa katika mtindo huu ya kwamba leo tunaruhusu wale ambao wanataka kuabudu shetani wamwabudu shetani ya kwamba kesho tunapo tunataka mtu anataka mtu, watu wamwabudu yeye basi tuwa, tu, tuweze kuruhusu nafikiri ni mpaka tukuwe na hiyo regulation ya ni jinsi gani makanisa au dhehebu katika taifa la Kenya zinaweza kufanya ile inaitwa self regulation sio kwamba serikali ifanye e, iweze ku, ku, ku, kutoa mwelekeo vile, lakini viongozi wa kidini wenyewe wapeane mwelekeo. Je, wewe wito unatosha wewe kuwa na kanisa kwa sababu kuna wengine wanasema wana wito katika nchi jirani taifa la Rwanda linaloongozwa na Rais Paul Kagame tuliambiwa kwamba kulikuwa na makanisa mengi sana na ikafikia wakati ambapo mheshimiwa Paul Kagame akasema ya kwamba wewe kabla hujepewa idhini ya kufungua kanisa tuletee certificate yako kwamba umesoma theology umefika ngazi ya diploma au degree ndio ukuwe na ruhusa ya kufanya nini ya kufungua kanisa kama tunawaambia wale ambao wanafungua kampuni za kufanya biashara zao za kibinafsi kama wewe unataka kuingia katika biashara ya ujenzi wa manyumba mpaka ukuwe na eh, kiwango umefuzu kiwango cha degree katika mambo ya engineering whether ni electrical mechanical whatever eh, kama wewe unataka kufanya mambo ya ujenzi mpaka ukuwe injinia katika masuala ya ujenzi. Kama unataka kufungua kituo cha kuunda na kunini magari, lazima ukuwe mechanical engineer, ufikie kile kiwango. Kwa hivyo hata kama wewe unataka kuanzisha dini lako au dhehebu wako, hata kama una wito, basi uwe na kiwango cha elimu kinachokupa eh, nafasi ya kufanya uamuzi pasipokuwa na hisia kwa sababu maamuzi mengine ambayo yanafanywa na viongozi hao wa kidini ni maamuzi ya hisia kwamba mtu umelala ukiamka asubuhi uliota jana ya kwamba wewe umeambiwa watu wa, wa, wafunge wa, wafunge wafe ili waweze kukutana na Yesu katika Biblia gani? Kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa duniani na akapeana mwongozo ya jinsi gani mambo gani yanafaa kufanywa wale ambao waliandika vitabu vya bibilia walikuwa wasomi. Kwa hivyo mhubiri hawezi kuja kutuambia kwamba elimu ni mbaya. Injili ya Luka iliandikwa na daktari anaitwa Luka. Huyu Mathayo ambaye aliandika kitabu cha Mathayo alikuwa mtoza ushuru, kumaanisha ya kwamba alikuwa amesoma katika masuala ya kifedha. Basi wale wahubiri wasikuje kutuhadaa ya kwamba sisi hatufai kusoma, sisi hatufai kuenda katika matibabu, kwa sababu wanaona kama hatungefaa kwenda katika matibabu, mbona Luka wa kile kitabu ambacho anatumia kuhubiri alikuwa daktari wa kutibu watu? Mhm. Maswali ambayo yanaweza tu kuulizwa na mtu ambaye alikuwa na nafasi ya kuenda shule akasoma akapata kuwa na mawazo ambayo yanaweza kufikiria, akaweza kuwa na akili ambayo inaweza kuchambua mambo. Lakini ikiwa tu tunafuata yale ambayo mtu ameota katika ndoto yeye yeah, anaota kwamba amefukuzwa na anasema amefukuzwa kutoka kwenye nyumba akaenda akaruka kwenye mto, alafu anatuambia kesho ya kwamba Mwenyezi Mungu amemuonyesha ndoto yeye yeah, atoke aende aruke kwenye mto atakutana na Mungu. Nafikiri kama taifa la Kenya tunahifadhi, tunahitaji kuwa katika nafasi ambapo madhehebu yako katika nafasi ya kufanya ile inaitwa self regulation kuwe na hiyo council if it is an interreligious council of Kenya that will be doing that self regulation so be it, but we cannot let the space remain as it is at the moment. Lakini unahisi pia uongozi wa kanisa kwa upande mmoja au mwingine umefeli? Uh, unajua tukisema ya kwamba uongozi wa kanisa umefeli hmm. na hatujekuwa na changamoto katika kanisa la Katoliki ama hatujekuwa na, na changamoto katika kanisa la Kianglikana hmm. ya kwamba yale maadili na uh, ile inaitwa doctrine imebadilishwa kigafla mm -hmm. na kwamba watu wameanza kuelekezwa visivyo. Nafikiri tukisema ya kwamba kanisa limefeli, tutakuwa tunafanya ujumuish, ujumuishaji ambao si wa haki mm -hmm. Kwa hivyo kulingana na mimi ni makosa yaliyotendeka yaliyofanyika ambayo kwa kiwango fulani tunaweza tukarekebisha kupitia mazungumzo ya uwiano kutoka katika viongozi wa dhehebu mbalimbali kama kanisa hili la uh, mheshimiwa la, la mhubiri Paul Mackenzie lilikuwa kutoka katika mrengo wa EAK zinaitwa evangelical. Mhm. Basi ile komiti ya kitaifa ya Evangelical Alliance of Kenya mhm. inafaa kuwa na mtindo ya jinsi gani inaweza kuregulate jinsi wale eh, wanachama wao wanaweza kufanya operation zao. Mhm. Kama ilikuwa inatoka NCCK vile vile wako na nafasi ya kuhakikisha ya kwamba wanachama wa eh, kikundi cha NCCK katika eh, Interreligious Council wana jinsi gani watahakikisha ya kwamba wale ambao wanaenda kinyume na maadili wanaweza kuondolewa katika muungano huo na kuzuiliwa kufanya operations. Nafikiri hilo ndilo jambo tunaweza kusema kwa sasa, lakini hatuwezi sema ya kwamba kwa kijumla kwamba kanisa limefeli. Mhm. Mimi sikubaliani na hayo. Mhm. Ndio. Juzi tumeona vile vile kinara ama uh, kiongozi wa upinzani Raila Molodinga akiweza kuwekewa vikwazo kuingia eneo la Shakahola. Pakawa na mambo mengi tuibuka, wengi wakisema kwamba eh, labda kuna kitu fiche, labda serikali itaki maeneo fulani ya ku access labda na sababu ABC. Sijui utazungumzia nini kuhusu lile? Uh, nafikiri ni vigumu kuweza kusema kwa uhakika uh, Mheshimiwa Raila Odinga alitaka kufanya nini Shakahola. Mm -hmm. Kwa sababu niliona baada ya kushindwa kuelekea Shakahola alionekana kwa kwa mwinjilisti tata vile vile Ezekiel Odero. <laughs> na mimi nashangaa kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa akimkashifu akiukashifu uongozi wa Kenya Kwanza mm -hmm. ya kwamba wameonekana na hawa wahubiri katika masuala mengi. Aha na mhubiri mmoja kati ya wale walioonekana na Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua na wale wake zao ni Ezekiel Odero. Sasa sielewi kidogo, amenichanganya Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa upande mmoja anawakashifu kwa kuwa wamekuwa pamoja nao na kwa upande mwingine ndio huyo alitoka mbio akakimbia kwenda kule Mavueni kwake kwake mhubiri Ezekiel Odero. Alienda kutafuta nini? Kulingana na usemi wake eh, waziri wa usalama wa ndani Mheshimiwa kidhura Kindiki mhm. anasema ya kwamba sehemu ile ya msitu wa Shakahola umetangazwa kuwa crime scene, mahali ambapo eh, maovu yametendeka, na kwa hivyo it's cordoned off, kumaanisha hatufai kwenda upande ule lakini akasema kwamba kuna wale ambao wanahusika na utekelezaji ama kufanya oversight kama kamati ya bunge ambao wameruhusiwa kuenda kule. Sasa mimi sijui kwa kiwango chake, sikatai kwamba Mheshimiwa Raila Odinga ni kiongozi wa kitaifa ambaye anafaa kujaribu kuhusika katika kuleta suluhisho katika majanga ya kitaifa, lakini sijui katika kiwango chake alikuwa na nia gani ya kwenda kule Shakahola. Uh, kwa sababu kama bado ni operesheni ya polisi inayoendelea, ni kusema ya kwamba hata kama kuna hatari, pengine huenda ikawa eh, mheshimiwa Raila alitaka kwenda huko, lakini kulingana na wizara ya, ya, ya usalama sio salama kwake. Ni kama vile useme anataka kuenda katika eh, maeneo yanayokumbwa na utata wa wale ma, ma, majangili katika maeneo la ma, mashariki kule mm -hmm. au tuseme mahali kumelipuka bomu mm -hmm. na eh, tuseme yule mkasa uliokuwa pale Westgate na mheshimiwa Raila Odinga anataka kuingia Westgate na operation inajeisha. Lakini mhusika mkuu alitiwa mbaroni Paul Mackenzie, ambaye baadaye alisema kwamba in fact Paul Mackenzie baada ya kukamatwa alisema kwamba mwaka elfu mbili na kumi na tisa aliweza kuvua kiatu cha uh, kuwa mhubiri mm -hmm. na akasema kwamba basi yeye basi uh, mara mingi anajulikana kama Mr. Mackenzie, Mr. Paul Mackenzie hatukatai mhm. kwa sababu hata wakati alipokuwa anaitwa Pastor Paul Mackenzie, sijui kama ni taji lilikuwa la kuvishwa ama lilikuwa ni lake la kujiwekea, kwa sababu unajua siku hizi tuko katika ma, mazingira ambayo ni ya kushangaza sana, ya kwamba leo unaweza ukaanzisha kanisa wewe na mke wako na watoto wako, alafu wewe utakuwa pastor, na baada ya siku tatu ukipata jirani ambaye atakuwa assistant pastor, wewe unakuwa bishop. Sasa hatuwezi jua e, pia ile cheo kama ilikuwa ni yake ya kujipea mwenyewe, kwa sababu e, katika zile zinaitwa established churches eh? E, utapata ya kwamba mtu akishawekwa kama shemasi, hata akifa, hata kama amestaafu kutoka kazi, bado yeye atabaki kama reverend. Unaona lile ile title haitoki ile ile title ya kwanza ya kuwekwa wakfu kuwa eh, kasisi haitoki mpaka kifo. Ndio maana unaona ya kwamba leo anaweza kuwa ni mchungaji, kesho ni askofu, lakini bado kama ni askofu wa Kianglikana ama Katoliki ataitwa right reverend. Ile reverend inaba inabaki, akiwa archbishop most reverend, ile reverend inabaki. Yaani sio ni kwamba ni taji utawekewa alafu itafika wakati itolewe, hapana unapoingizwa katika hiyo inaitwa nyumba ya Walawi. Ukishaingia pale, wewe katika maisha yako yote utabaki kuwa hivyo. Ndio maana hata ambaye ametauliwa sasa kuwa kiongozi wa ile task force ya ya kuangalia mambo ya kidini Mutava Musimi ni Reverend Mutava Musimi. Kumbuka Mutava Musimi amekuwa mbunge wa eneo la eneo gani kule Embu linaitwa nini, imenitoka kidogo, lakini amekuwa mbunge kwa hivyo alikuwa anaitwa Honorable Reverend Mutava Musyimi. Mhm. Ile ni nafasi ambayo haitoki. Sasa Paul Mackenzie hawezi tuambia kwamba yeye alitoka kuwa pastor, mhm. sasa hizi ni mister kwa sababu alistaafu. E, anajaribu tu kutuambia kwamba he, whatever way he used to become a pastor or to be named a pastor mm -hmm might not be the appropriate way. It was not an established way. Mm -hmm. Yeye ni ile ambaye alikuwa anatuambia kwamba aliota ndoto akaambiwa nenda ubiri mm -hmm. Akarudi akaota ndoto akaambiwa kwamba wacha kuhubiri kuhubiri, Na hivyo akaamua kwenda msituni, lakini eh, tunajaribu kumtetea kwa vyovyote vile. Nafikiri uchunguzi wa kina unafaa kufanywa ili kubainisha bayana ni nini kilichotokea, kwa sababu kama yeye anaishi katika ule msitu, shamba ni lake, ekari mia nane, watu wamezikwa pale, wamezikwa kwa ruhusa ya nani? Kwa sababu gani? Hata atuambia kwamba yeye si mhubiri. Imekuwaje watu wakuje kuzikwa katika shamba lake? Na kuna wale watu ambao ni wanaitwa witnesses, mashahidi ambao wamesema ya kwamba katika mingi ya zile mazishi Paul Mackenzie ndiye alikuwa anaongoza mazishi. Alikuwa anaongoza kama nani? pasta mstaafu hatuelewi. mm -hmm. Nafikiri haya ni maswali ambayo tunafaa kujiuliza. Kwa hivyo hakuna vile ataepukana na mambo haya. Yeye alienda akanunua shamba pale, kijana yake anasema ya kwamba aliamua kwenda kufanya ukulima, lakini ni kama aliamua kufanya ukulima ya kupanda maiti, jambo la kusikitisha sana. mm -hmm. Ndio. Asante, masaibu ambayo yanashuhudiwa kule Shakahola, wengi wakisema kwamba wakati ambapo waumini wanafaa wawe macho na makini sana, na baadhi ya dini eh, katika nchi zetu hizi eh, za Kiafrika na ma, masuala mengi tu ambayo yanazidi kuibuka kule Shakahola. Mwenzangu Julius uh, kidogo uh, tukirejea katika masuala ya kitaifa pale, do you think uh, do you think kwamba Kenya Kwanza government is doing anything to curb the current situation uh, uh, especially the economic crisis in Kenya? Uh, walituahidi ya kwamba katika wiki mbili kuanzia uh, wiki mbili zilizopita ya kwamba tutaweza kupata uh, unga wa bei nafuu katika maduka ya jumla ningependa kusema ya kwamba sijatembea katika maduka ya jumla kwa, kwa wiki moja au kadhaa iliyopita kwa sababu ya shughuli nilizokuwa nazo mm -hmm. Lakini natumai ya kwamba nitaweza kufika ili nikajihakikishie kama unga huu wa bei nafuu umefika madukani. Uh, kwa sababu hiyo ilikuwa ni ahadi yake rais na ilikuwa pia ni ahadi ya wale wasagaji unga, sio rais peke yake, pia wasagaji unga walituahidi ya kwamba katika majuma mawili watakuwa na unga ambao utakuwa unauzwa kwa bei isiyozidi shilingi mia moja na sitini. Kwa hivyo natumai ya kwamba mambo haya yameanza kutekelezwa. Uh, iwapo serikali inaweka juhudi kuhakikisha ya kwamba uh, uh, uchumi unaweza kuimarika, nafikiri mahali tulipo uh, sio mahali tulipokuwa wiki mbili tatu zilizopita <clears throat> kwa sababu wiki tatu zilizopita uh, ile sarafu ya ya Kenya ilikuwa inapoteza sana uh, ukifanya comparison na dola mm -hmm. lakini nafikiri sasa hizi kuna a bit of stability mm -hmm. na natumai ya kwamba itaanza ku itaanza uh, eh, kugain itaanza kupanda mm -hmm. uh, shilingi ya Kenya sarafu ya Kenya na uh, vile vile natarajia kwamba yale mafuta waliyoagiza kutoka uh, nchi za Uarabuni yameanza kuingia katika uh, bandari ya Mombasa. Mm -hmm. uh, na kama yameanza kuingia basi natarajia kwamba pia ile demand ya dola vile walivyotuahidi itapunguka, kwa sababu natumai ya kwamba walisema watawalipa wale Waarabu kwa sarafu zao au kwa njia nyingine ambayo siyo direct transaction ya dola na natumai ya kwamba ikiwa mambo haya yanafanyika, basi tarehe kumi na nne ya mwezi huu ambayo ni wiki ijayo, tunatarajia sisi kwamba tutaweza kupata bei mpya ya mafuta uh, petroli, diesel na pia mafuta ya taa. Tunatarajia kwamba bei itaweza kushuka kuanzia juma lijalo. Ikiwa itashuka, basi nafikiri tutaanza kutilia shaka e, mazungumzo haya na ahadi za serikali hii ya Mheshimiwa Daktari William Ruto, lakini ni matumaini yetu ya kwamba kuanzia tarehe kumi na nne ya mwezi huu tutashuhudia bei ya aswa ya mafuta ikianza kushuka chini na vile vile ya kwamba mambo ya uh, mambo ya vyakula, bei ya vyakula haswa bei ya unga itaweza kushuka chini ya zaidi ya shilingi mia moja hamsini kwa kilo mbili uh, katika maduka yetu katika wiki hii na wiki zijazo. Kwa hivyo kwa sasa bado nafikiri tunaweza tukawapa ile inaitwa benefit of doubt kwa wiki hii moja au mbili zijazo, alafu kisha tutaweza kufanya uamuzi kusema kikamilifu iwapo uh, zile strategies wanaweka zinafanya kazi au la. Mm-hmm. Ndio. Julius, kidogo kwa kuweza kudadisi, kuangalia uchumi wa taifa letu la Kenya e, ama ekonomi ya Kenya, unahisi kivyako mbinu zipi ama mikakati ipi ambayo labda uh, kivyako kibinafsi unahisi kwamba labda serikali ingeweza kuweka kuhakikisha kwamba uh, hali ya uchumi inarejea sawa? Uh, yale mambo ambayo serikali inafaa kuzingatia, nafikiri mengine tushayazungumzia ya kwamba uh, ni kuhakikisha ya kwamba katika hazina ya kitaifa uh, au katika benki kuu <clears throat> ile sarafu ya nchi ya Marekani ambayo hutumika kama standard standard uh, uh, currency iko ya kutosha katika hazina ya, ya Benki Kuu ya Taifa na kufanyika hivyo basi ni mambo yale ambayo tumeongelea kama uh, kupunguza demand yake wakati ya ununuzi haswa wa bidhaa za petroli, mafuta ya taa, mafuta ya petroli na vile vile diesel ambazo wametuahidi ambayo itafanyika katika njia uh, tofauti. Kwa hivyo ninatumai ya kwamba tunapoendelea kusonga mbele na pia uh, uzalishaji wa zile zinaitwa horticultural products, kwa sababu hizo ndio kwa kiwango kikubwa sana zinatusaidia kuleta sarafu ya nchi za kigeni humo nchini. Kwa hivyo maua na nini zile ambazo zinaenda katika mataifa ya nje, basi inafaa tuendeleshe uzalishaji wa vitu kama zile na vile vile tukaweze kuvutia watalii katika maeneo ya nchi ya taifa la Kenya ili tuhakikishe ya kwamba tuna sarafu ya nchi ya, ya, sarafu ya dola ya kutosha katika hazina yetu ya kitaifa, na hayo itasaidia katika mambo mengi ya kuimarisha uchumi wa taifa, kwa sababu jinsi sarafu ya taifa la Kenya inavyo gain inavyopanda kulinganishwa na ile ya sarafu ya Marekani, basi ndivyo tunavyozidi kuimarisha uchumi wa kitaifa, lakini tunavyopoteza basi bei ya bidhaa itazidi kupanda juu kwa sababu kwa kiwango kikubwa vile vitu ambavyo tunatumia katika taifa hili la Kenya vinategemea sarafu ya dola ya Marekani. Ndio. Uh, kidogo tukirejea katika eneo letu la magharibi Julius, uh, <coughs> umetokea eneo hili la magharibi, wewe kama mwanasiasa, wewe kama kijana kutokea eneo hili la magharibi, je, una lipi la kutabasamu, una lipi la kufurahi eh, kufuatia uh, kuteuliwa kwa uh, Moses Masika Wetangula kupewa nafasi ya uspika katika bunge la kitaifa, kuteuliwa kwa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Kama kijana, je, una sababu gani ya kuweza kusema kwamba hakika hapa tumesaidiwa kama eneo la magharibi, maanake hili labda hili na hili limefanywa ama hili na hili linafanywa? Jinsi tu ya sisi kuweza kutabasamu ni ikiwa zile faida za uh, national government zitaweza kuja katika nyanja yetu mm -hmm. Ina, inaitwa trickle down. Mheshimiwa William Ruto alitoaidi ya kwamba yeye ako katika mfumo wa bottom up, sio trickle down, lakini kutoka viongozi hao unaowazungumzia walipoteuliwa, mimi sijaona ikiwa wamerudi huku chini kujaribu kupandisha wale walioko chini wapande juu. mm -hmm. Ninasema nini? Ninasema ya kwamba hakuna nafasi za kazi ambazo zimebuniwa sidhani kama zipo mm -hmm. na kama zipo watuambie ndio hizi na ni nani walivyofaidika na hizi kazi mm -hmm. lakini kufikia sasa miezi sita baadaye hakuna nafasi ambazo zimebuniwa za kazi kwa hivyo hakuna cha kutabasamu miezi sita au saba baadaye hakuna nafasi ambazo zimetengenezwa za kuweza kuleta vitega uchumi hata eh, zile eh, vile viwanda ambavyo viko katika maeneo haya bado ni hadithi tu tunapiga, hakuna hatua ambazo zimechukuliwa, hakuna hatua ambayo imechukuliwa ili kuhakikisha ya kwamba utendaji kazi wa kiwanda cha sukari cha Nzoia unafanyika vizuri, vile vile kiwanda cha Mumias na mambo mengine, bado hatujaweza kuona ile inaitwa tangible results yenye tutasema sisi kama wakaazi wa eneo la magharibi tumeweza kufaidika. Hakuna barabara ambayo tunaona ikitengenezwa, sijui kama wewe umeona lakini hakuna barabara ambayo tunaona ikitengenezwa. Kwa hivyo kufikia sasa hatuna tabasamu. Tulifurahi ya kwamba Rais William Ruto aliahidi ya kwamba atapeana katika nafasi za kitaifa watu kutoka eneo la hili la magharibi, amewapa ile nafasi, lakini kufikia sasa hatujaweza kuona faida ya zile nafasi walizopewa. Mheshimiwa eh, Moses Masika Wetangula, Mheshimiwa eh, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi pamoja na viongozi wengine wakiwemo wale CAS ambao wamechaguliwa hivi majuzi, wakiwemo ndugu zetu Kinasudi na wengine mpaka saizi kama eh, wakaazi wa eneo la magharibi hatujafaidika nazo. Mhm. Huo uh -huh. ndio ukweli wa mambo uh mhm. -huh. ndio mwenzangu Julius, kuna swala tata ambalo wengi wamekuwa wakilizungumzia na kuweza kuli ama kuweza kuliibua tu ni swala la vyama vya kitaifa, vyama vya kimaeneo na wengi walikuwa wanasema kwamba ama walikuwa na shauku iwapo hivi vyama e, vina faida ama manufaa yoyote kwa mkazi ama kwa yule mwananchi e, tukirejelea tu wengi walikuwa wanarejelea mfano mzuri zaidi katika chama cha uh, ah, ODM eh, chama cha kitaifa kile, utapata kwamba kinara wa sasa ama kinara ambaye anaongoza Raila Odinga, wengi wanahisi kwamba labda uh, Eh, kwa njia moja ama nyingine huyu kinara ameweza ama ameweza kufeli Manake ama na sababu gani kisema hivyo? Wengi wanasema kwamba ukiweza kuangalia umri aliyomo sasa hivi Raila Molodinga wengi wanasema ni nani akiondoka pale Raila Molodinga ni nani ataachia pale e, cheo kile, nani ataachia pale hiki chama kukiendesha vilivyo, kuweza kuhakikisha kwamba kinazidi kuimarika. Wengi pia wakaweza kuangazia vyama vingi tu, chama cha ANC kikiwemo, chama cha Ford Kenya kikiwemo, wengi wakisema ama wengi wakihisi kwamba labda hivi vyama vina manufaa kibinafsi tu. Huo ndio ukweli wa mambo ya kwamba vingi ya hivi vyama vyetu katika taifa hili la Kenya mhm. vinawafaidi viongozi wa vyama, sio kwa manufaa ya wananchi, sio kwa manufaa ya wanachama vile vile, mhm. lakini sana sana ni kwa manufaa ya viongozi wa chama. Mhm. Hiyo ndiyo maana uh, mkataba kwa mfano una, unapotengenezwa kabla ya uchaguzi mkuu unaongelea viongozi wa vyama kiongozi wa chama cha ANC ikiwa serikali ya Kenya eh, ikiwa e, muungano wa Kenya kwanza utabuni serikali atakuwa waziri mkuu. Kiongozi wa chama cha Ford Kenya ikiwa serikali ya Kenya e, muungano wa Kenya kwanza utabuni serikali atakuwa spika wa bunge la taifa. Kiongozi wa chama cha PA ikiwa muungano wa Kenya kwanza utabuni serikali atakuwa spika wa bunge la seneti kiongozi wa chama cha mashinani ama sijui gani kile chake e, mheshimiwa Mutua, ikiwa muungano utabuni serikali atakuwa waziri katika serikali ya kitaifa. Kwa hivyo wale ambao wanafaidika ni viongozi wa vyama. Huu ndio ukweli wa mambo. Na pasipo kuweko kwa vyama hivi, basi pengine wengi wao hawangekuwa katika nafasi walioko wali kwa sasa. Lakini tunaposonga mbele, nafikiri kama taifa la Kenya tunahitaji kufuata mwelekeo na mtindo wa taifa la Marekani, ya kwamba tuwe na vyama viwili vikuu jinsi unavyosema. Eh, kama chama cha ODM hata ukiangalia ndio hata chama cha ODM ama kile cha Wiper utasema ya kwamba mheshimiwa Raila Odinga hajafaidika, lakini amefaidika kwa sababu yeye ni kiongozi wa chama, msichana wake Rosemary Odinga amefanywa nini? Mbunge maalum katika, mbunge katika bunge la Afrika Mashariki. Mhm. Vile vile katika chama cha Wiper tunashuhudia hayo. Nafikiri tu ni mheshimiwa William Ruto ambaye nilisikia akiojiwa na yule kiongozi mfanyabiashara Mo Ibrahim mhm. na akasema ya kwamba yeye hatarajia kwamba katika kiwango chochote ataweza kuwaleta watoto wake kufaidika eh, katika uh, uongozi wake mm-hmm. kwa sababu hapangi uh, hapangi dynasty ya William Ruto mm-hmm. lakini anataka uh, watu kutoka mashinani na watu <clears throat> wa kawaida waweze kunufaika kama vile yeye alivyotoka kutoka kule chini akapanda na kuwa rais wa taifa, basi anataka kufanya ile kitu inaitwa mentorship. And that is what should happen in political parties with strong ideologies. Mm -hmm. Chama cha ODM <clears throat> kwa sasa kinafaa kuwa kinaangalia ni nani atakayechukua ngazi ya kuongoza e, chama hicho cha ODM baada ya mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu katika miaka yake ya 80 hana zile nguvu alizokuwa nazo miaka ya 40. Kwa hivyo chama hiki kina nafasi kuhakikisha ya kwamba kinampata kiongozi ambaye atachukua hatamu za uongozi. Kiongozi yule hawezi kuwa Mheshimiwa Wycliffe Wambesa Oparanya kwa sababu hata yeye ni wa miaka sabini. Leadership is handed over from one generation to another na ukiangalia hata katika uongozi wa kitaifa ndio mambo ambayo yamefanyika. Mambo mengine yanafanyika pia katika mkondo wa bilia, kwa sababu mheshimiwa eh, marehemu hayati mzee Jomo Kenyatta ali waachia mzee Daniel Arap Moi kuwa kiongozi wa taifa. Katika mzee akistaafu akifariki alikuwa katika, karibu miaka tisaini, lakini mheshimiwa Daniel Toroitich Arap Moi alikuwa katika miaka yake ya arobaini. That is from one generation to another. Mheshimiwa Moi eh, alipokuwa anastaafu, yeye akampa Kibaki ambayo alikuwa ameachana kwa muda kidogo, nafikiri kama takriban miaka kumi, lakini bado alikuwa mdogo wake nani Moi. Kutoka pale tukaenda katika next generation ambayo ni generation yake Uhuru Mugai Kenyatta. Mhm. Mheshimiwa Kibaki akistaafu na miaka karibu 85 na tano kwake <clears throat> Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na miaka hamsini mhm. hamsini na moja mhm. a full generation 30 years different kutoka kwake yeye pia kukawa na gap kidogo, kwa sababu yeye ameanda over kwake Mheshimiwa William Ruto ni mdogo wake ndio, lakini sio generation tofauti. Kwa hivyo kutoka kwa Mheshimiwa William Ruto, uongozi wa taifa hili unafaa kwenda kwa generation nyingine, kwa sababu William Ruto atastaafu na miaka karibu sitini sita. Mhm. Yule ambaye anafaa kuchukua uongozi kutoka kwake awe ni wa takriban ikienda sana miaka hamsini mhm. ili tukaweze kuhandover uongozi wa taifa kutoka generation moja kwenda nyingine. Angalia hata uongozi eh, katika nchi ya katika muungano wa wa, wa, wa Uingereza no. Kwa mfano hata kama ni ile ya kupeana kutoka kwa <laughs> Assyrian dynasty <laughs> lakini utaweza kuona ya kwamba ah, aliyefariki Malikia Elizabeth mm -hmm. alifariki katika miaka yake ya tisaini na kitu ambaye amechukua mamlaka uh, King Charles ha? Ah, mfalume Charles ana miaka sabini na kitu mm -hmm. kuna karibu miaka ishirini kati yao ishirini na kitu mm -hmm. sawa sawa mm -hmm. na atakayechukua ambaye ako line, next in line of succession anaitwa William Prince William mm -hmm. ndio heir apparent mm -hmm. kutoka kwa William kutoka kwa Charles kuja kwa William ni karibu miaka arobaini mm -hmm. ile difference so uongozi unakuwa handed over from one generation mm to another. Sisi inafaa tuanze kujipanga, watu wa eneo letu, wa miaka yetu, inafaa tuanze kujipanga mhm. kutoa uongozi wa taifa la Kenya pindi tu Mheshimiwa William Ruto na kikundi chake wanapostaafu kama haitakuja kwa the next one, eh, wale ambao wanafuata, basi sisi tukue tayari uh, uchambuzi wako unamnyima sana raha mfuasi wa Azimio, uh, yule ambaye alikuwa na matumaini labda Raila Amolo Odinga angekuwa rais ikiwa <laughs> tutaangalia. Mimi sijasema kwamba mheshimiwa Raila Odinga hawezi kuwa rais, lakini <laughs> the forces of nature <laughs> the forces of nature dictates that Raila Odinga mhm. should mentor someone else to take over the leadership of Azimio, mm -hmm. the mm-hmm. leadership of ODM, mm -hmm. and by extension, mm -hmm. the leadership of the people he wants to lead. Mm -hmm. That is the leadership of the country. Mm -hmm. So where Raila Odinga sits, he sits as a statesman. Mm -hmm. He has done what he could have done. Mm -hmm. Kama alitaka kugombea urais wa taifa la Kenya, mwishmiwa Raila Odinga amejaribu mara isiyopungua tano mara isiyopungua tano, tukasema kwamba atakuwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, ikashindikana. Atakuwa rais wa nne, ikashindikana. Atakuwa rais wa tano, ikashindikana. Oh, baba the fifth. Eh, sasa hiyo ilikuwa ni hakika baba ndio the fifth <laughs> no. Lakini kumbuka katika uchambuzi wangu nimesema ya kwamba angalia u, jinsi uh-huh. upokezaji wa uongozi unavyofanyika. Mm-hmm. So Raila was contesting for the presidents against the forces of nature, mm -hmm. against the traditional lineage of handing over power. Mm -hmm. And unfortunately he did not make it. Mm -hmm. Kwa hivyo mimi ikiwa ningekuwa katika nafasi ya kumshauri mheshimiwa Raila Odinga mm -hmm. ni ya astaafu, yeye akuwa wale wanaitwa advisors, sio advisor kama Uhuru Kenyatta ambaye anatoka kwa kustaafu bado anataka kuwa party leader mm-hmm. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta pia anafaa kuhand over kwa mtu mwingine. Sijasema lazima ikuwe Sabina Chege, mhm. lakini anafaa kuhand over uongozi wa chama cha Jubilee kwa mtu ambaye atakifanya kiwe chama imara. Mhm. Chama hiki cha Jubilee kina uh, kina mizizi yake katika chama cha TNA mhm. ambayo kiliongozwa na kijana mdogo sana na kikawa one of the best managed parties in Kenya kiongozwa naye Johnson Sakaja gavana wa sasa wa kaunti ya Nairobi. Na katika mazungumzo yetu ya hapo nyuma, nimekuwa nikisema ya kwamba chama cha Ford Kenya kinafaa kuangalia kijana shupavu, barabara ambayo atasaidia chama hiki kiweze kuimarika. Lakini tunaona ya kwamba yale ambayo yanafanyika sio ya watu walio na mtazamo wa siku za usoni kwa sababu wale walio na mtazamo wa siku za usoni wanaangalia jinsi gani vyama vinavyoendeshwa. Ndio kwa sababu utaona kijana barobaro kwa jina Edwin Sufuna ameshikilia usukani wa katibu mkuu katika chama cha ODM. Ndio kwa sababu utaona Mheshimiwa William Ruto alienda kumtafuta kijana barobaro kwa jina Cleophas Malala kushikilia usukani katika chama cha UDA. Kwa hivi vyama vingine kuweza kuimarika, tunahitaji vijana barobaro walio na nguvu na tajriba ya kuweza kuwezesha vyama hivi kusonga katika awamu nyingine mahali tulipo, narudia kusema ya kwamba mwaka wa 2027 tusiwe na mshangao ikiwa hatutakuwa na hivi vyama chanzu vya Kenya Kwanza. Vile muungano wa Azimio vilivyo, vingine vitagura, najua vikaenda upande ule mwingine, lakini najua chama kile cha ODM bado kitaendelea kuhifadhi eneo lake la la, la, la Nyanza mahali ninashikilia sana na sehemu za mkoa wa Pwani, lakini watajaribu bado kubaki katika muungano wa vyama. Kwa hivyo bado kunaweza kuwa na vyama vingine. Nina wasiwasi ikiwa vyama kadhaa vitaendelea kuwa pale. Najua kuna vile ambavyo vitagura kwa sababu eh, ya masilahi ya viongozi wa vyama mhm. vitagura katika muungano ule, lakini ilivyo kwa sasa vyama ambavyo tutaangalia kwenda mbele, katika upande mmoja chama cha ODM, katika upande mwingine chama cha UDA Uh, mhm. ah, kwa sababu ya jinsi walivyojipanga katika, na ndio maana ninasema hata wanapoangalia Mheshimiwa Raila Odinga sasa anafaa kuangalia party leader mwingine au mwenyekiti wa chama ambaye ni barabara kidogo, ambaye bado ana nguvu za kukimbia. Mheshimiwa Oparanya na yeye wako katika kiwango kimoja, hawezi kuwa party leader Pengine mheshimiwa Joho kidogo, lakini tumeona katika siku za hivi majuzi amekuwa vuguvugu, mhm. amekuwa vuguvugu. Wanasemaga eh, palipo na moshi hapakosi kuwa na moto. Mhm. Hatujui kinachofanyika, lakini katika siku za usoni za hivi majuzi mhm. Mheshimiwa Joho amekuwa vuguvugu katika chama cha ODM. Natarajia atarudi alivyosema kwamba ametoka katika ugonjwa na katika operesheni, na kwa hivyo atarudi akiwa na nguvu zaidi ya kuweza kufanya kazi na mimi ninajua ya kwamba wakati tutakapokuwa na vyama viwili vikuu ambavyo vina mwelekeo fulani, ideology fulani ambayo sisi kama Wakenya, mimi ninaweza sema ya kwamba mimi nina ideology yangu na chama cha ODM au na chama cha UDA zinaambatana. Vile vile wewe ukasema ya kwamba ideology yako na chama kile kinaambatana, ili tuweze kuwa katika eh, uchambuzi wa ideologies sio briefcase political parties au village political parties sitaki kusema kwa majina lakini vyama vingine vinaleta aibu katika ngazi za kitaifa ndio maana unaona badala ya sisi kwenda kumenyana nazo unachagua afadhali ubaki eh, kuwa huru mahali hauko katika <laughs> vyama hivyo Mwenzangu Julius, tukimalizia mm. tu, unahisi kwamba kuna athari zozote labda kudidimia na kuanguka kwa hivi vyama iwapo hawa viongozi hawataweza eh, kusimama kidete, ulivyozungumza, hawataweza kusimama kidete na kuwachagua vijana ama viongozi shupavu ambao wataweza kuaridhi Nafikiri kuna hatari mm -hmm. Nafikiri kuna hatari na ndio maana unaona ya kwamba mheshimiwa Moses Masika Wetangula e, eh, spika wa bunge la taifa hajaweza kukabidhi rasmi mtu mwingine kuongoza chama cha Ford Kenya. Uh, Mheshimiwa Musalia Mdavadi alimkabidhi e, gavana wa Lamu Isa Timamu kuwa kaimu kiongozi wa chama cha ANC kwa sababu yeye kama uh, kiongozi katika serikali kuu au waziri mkuu angewezeshwa kubaki katika ile nafasi. Nafikiri mheshimiwa Wetangula ana nafasi kidogo ya kwa sababu uh, kiongozi wa bunge la taifa bado ana ile political leeway. Yeye ni spika wa bunge la taifa, lakini akitoka akifika nje anakuwa anakuwa kiongozi wa chama vile vile, na mheshimiwa Amason Kingi. Nafikiri hao wajekabidhi rasmi uongozi wa vyama vyao. Sijafuatilia sana kujua ikiwa Daktari Alfred Mutua aliweza kukabidhi uongozi wa chama kwa mtu mwingine lakini navyojua katika nafasi yake kama waziri vile vile hawezi ruhusiwa kuendelea kuwa kiongozi wa chama. Lile ambalo linafanya haswa viongozi kama hawa, mheshimiwa Wetangula kuto mkabidhi mtu mwingine nafasi ya kuongoza chama ni kwamba wana wasiwasi ya kwamba wakishakabidhi chama hii kwa mtu mwingine basi kitaangamia au kitafifia. Mhm. Ndiyo maana uh, unaona anazidi kushikilia mkono pale. Ingelikuwa anaamini katika mtindo ule ambao unaitwa mentorship na nini, angekuwa amewakabidhi amewakabidhi viongozi wale wateule uh, walioteuliwa wakaweze kushikilia ile nafasi. Ako na uh, viongozi kadhaa, ako na mheshimiwa governor Kenneth Makilo Lusaka, ako na viongozi wa bunge katika eneo hili la Bungoma, ako na seneta Wafula Wakoli. Angeangalia mmoja wao basi kama cha ki, eh, kiongozi mkuu wa chama ampe nafasi ya kuweza kuongoza chama kile kwa muda huu ambaye ni spika wa bunge la taifa, hata kama ni kwa muda wa miaka mitano. Mimi nakumbuka eh, ukisoma historia yake James Gichuru. James Gichuru ndio kiongozi wa pekee ambaye alikuwa anashikilia uongozi wa chama kwa niaba ya, ya, ya, ya hayati mzee Jomo Kenyatta kila mahali. Mzee Jomo Kenyatta akikuja kutoka prison, James Gichuru ana, ana step down. Mhm. Akile, akitolewa kwa sababu yoyote ile, James Gichuru anakuwa ndio kiongozi wa chama. Basi yeye mheshimiwa Wetangula atafute James Gichuru wake kama hataki kuachana na chama cha Ford Kenya, kwa sababu katika bunge la taifa yeye si eh, kiongozi wa chama cha Ford Kenya au wabunge wa chama cha Ford Kenya au wabunge wa Kenya Kwanza yeye ni spika wa bunge la taifa la Kenya. Kama hataki kuachana naye atafute James Gichuru wake, hata kama ni mheshimiwa Wafula Wakoli akuwe kiongozi wa chama kwa niaba yake. Baada ya miaka mitano, kama ataamua kukuja kufanya siasa, akuje achukue usukani. Akimaliza, ikiwa atarudishwa katika bunge la taifa, apeane tena kwa huyo James Gichuru 2032 ama ni 2037 akiona ya kwamba hawezi staafu na mheshimiwa William Ruto <laughs> eh, kama hata staafu na mheshimiwa William Ruto 2032 mm. basi arudi tena achukue uongozi wa chama mm. Lakini mimi ningependa kumuomba mheshimiwa Wetangula afanye ile inaitwa mentorship, hakikisha ya kwamba baada ya yeye chama cha Ford Kenya kitabaki kuwa Simba. Uh mm-hmm. -huh. eh, sio kwamba hiki chama kiangamie baada ya yeye kutoka kwa sababu tumezidi kuona chama cha Ford Kenya kikididimia kila wakati kila wakati. Chama hiki hakika mahali ambapo mheshimiwa marehemu Michael Christopher Simiwa Malwa kijana alikiacha. Kwa hivyo yeye katika nafasi aliyoko nayo sasa mm -hmm. angeweza kutumia ile nafasi kuhakikisha kwamba chama hiki kimeweza tena kukua na kuweza kuhifadhi ile heritage yake kama chama ambacho kimedumu kwa muda mrefu sana baada ya kufanywa upya kwa multipartism katika taifa la Kenya. Nafikiri chama cha Ford Kenya ndio cha zamani zaidi. Hata chama cha ODM inafaa kuita Ford Kenya baba. Mhm. Chama cha UDA inafaa kuita Ford Kenya baba, lakini sasa hizi nguvu za baba hatuoni. Mhm. Eh, isiwe kwamba chama hiki kinaelekea mkondo wa KANU kwa sababu chama cha KANU ni kama hasa tunaelekea kukisahau, kwa sababu ya mambo yale ambayo nimeongelea, hakijaweza kuwa na viongozi shupavu e, na baada ya mheshimiwa Gideon Moi kuweza kupoteza katika kiti cha useneta Baringo, nafikiri unless they do something else, Kanu is now dead. We can declare Kanu is now dead. Maybe what we are waiting for is the funeral arrangements, but Kusema ukweli, katika siasa za ngazi za kitaifa mhm. chama cha KANU kimeweza kuondoka. Asante. Sababu ya muda, mwenzangu Julius, neno kwa mtazamaji tukimaliza. Kwa mtazamaji ni kwamba tukaweze kuwa waangalifu. Ah, Biblia inatuambia kwamba si hizi ni siku za mwisho mm -hmm. lakini tunaonywa ya kwamba sio kwamba ni siku za mwisho tu, hizi ni dalili za siku za mwisho mm -hmm bado tunaweza kuwa na miaka elfu zingine <clears throat> mbele yetu, lakini tumeanza kupata onyo ya siku za, mu? za siku za mwisho ambapo manabii wa uongo wanakuja mhm. wanatuada Kwa hivyo tuweze ku, kuwa na tahadhari. Ile mambo imefanyika Shakahola ambayo mimi nataka kuita Shakahora mhm. tusiweze kuwa na Shakahora nyingine katika taifa la Kenya kwa sababu ya kukosa maadili, kwa sababu ya kukosa utu na vile vile kwa sababu ya kuweza kukosa kuwa waangalifu. Nafikiri eh, wale wasomi wa Biblia watakwambia kwamba wakati Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, pazia ya kanisa kuu katika mji wa Yerusalemu iligawanyika mara mbili. mm -hmm na iligawanyika hivyo ili kuweza kumruhusu Mkristo ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu kuwa na nafasi ya moja kwa moja kuwasilisha maombi yake kwake Mwenyezi Mungu. Sio lazima upitie katika mikono ya mtu fulani ndiposa uweze kufanya nini, kufikisha maombi yako kwake Mungu. Una nafasi kuomba katika nyumba yako, una nafasi kuomba hata unapoenda kanisani. Si lazima mtu akushike kwenye uso wako ama kwenye kichwa chako kwamba anakupa baraka. Una nafasi ya kuomba kila mahali ulipo, ili ukaweze kupata ulinzi kutoka kwake Mwenyezi Mungu, na ulinzi ambao sio iko delegated. Uh, Mwenyezi Mungu wa operate kama katiba, katiba ya Kenya ya kwamba we have delegated our authorities due to the president and members of parliament and county assembly. No, he does not delegate. Mm we can have a direct contact with our creator, our maker and believe in him directly. Kwa hivyo mimi nataka kuwaomba wananchi wa kaunti ya bongoma kesho tusiwapate wameenda kwa ule sijui Yesu watongare. Niliona some jokes zikie <laughs> zikifanyika mitandaoni ya kwamba Yesu watongare amesema watu hawahitaji kufunga ili kukutana na yeye, wapande tu gari waende Tongaren waende wamwone. Hmm huko kunaitwa sijui Luhohwe kule Tongaren <laughs> sio sasa, sio watu wakusanyike waende huko kwa sababu Yesu wa Tongaren amesema waende wamuone. Hapana, mm-hmm. njia ya kukutana na Mwenyezi Mungu ni kupitia kwa uhusiano wako na yeye. Mm-hmm. Kwa hivyo wananchi wa Kenya, wananchi wa kaunti ya Bungoma na eneo la magharibi, wacha tu waangalifu ili tusiweze kupotoshwa kwa misingi ya kidini. Ni hayo tu kwa siku ya leo, asante sana. Asante mtazamaji. Bila shaka nimekuwa naye mwanasiasa mchambuzi katika masuala ya siasa gatuzi la Bungoma Julius Masinde kama mgeni wetu e, siku ya Jumatatu ya tarehe 8 Mei mwaka 2023, mwelekezi wetu akiwa ni Kelvin Kibet. Mimi ni Ayubu nyongeza kwa heri kwa sasa.